soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. É soco, soco, bate, bate na xereca da menina. Soco, bate, soco, vira, soco.